She all about the cloud, real imposter Lost her, she slid up in my DMs and I sauced her Oops, boss up, ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud, cloud, cloud, cloud Real imposter, lost her She slid up in my DMs and I sauced her Oops, boss up, ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud, cloud, cloud Hold up I got a chip on my shoulder See this chick gone know her, but she all up in my DM. Hold up, hold, hold up, shit. I don't really know you, no, no, but I know your kind. You got a scheme like Pomp, so venom hits fast, shit, snake like that, though. <laughs> then you lay down flat, hoe. So hi guys once again welcome back स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछली बार जब मैंने डेजर्ट ईगल का हेडसेट ट्रिक बताया था तो उस टाइम में बहुत सारे बंदे कमेंट्स करने लगे थे कि मारिस भाई हमको डेजर्ट ईगल की हेडसेट के लिए इससे भी ज्यादा आसान ट्रिक बताओ तो फाइनली आप लोग के लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिसको आप लोगों में से कोई भी बंदा यूज करके डेजर्ट गल से इजिली वन टेप हेडसेट लगा सकता है और साथ ही साथ शॉर्ट रेंज के लिए यानी कि एनिमी जब ज्यादा करीब आ जाता है तो उसको वन टेप हेडसेट लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है तो इसके लिए भाई एक नया ट्रिक बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया एंड इस सब के पीछे इस वीडियो को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए आप लोगों को हैंड कैम के साथ समझाने वाला हूँ जिससे आप लोग इजिली समझ जाओगे और आसानी से वन टेप हेडसेट लगाने लगोगे तो भाई लोग आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है की हैंड कैम बनाने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है तो इसके लिए भाई एक लाइक जरूर कर देना उसी से मुझे अच्छा लगेगा ठीक है एक लाइक जरूर कर देना और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं Marios. तो गाइज यार डेजर्ट ईगल की वन टैप हेडसेट के लिए हमारी जो पहली हेडसेट ट्रिक है वो है guys red M super drag trick आप लोगों को पता ही होगा पिछली बार जब डेजर्ट ईगल का हेडसेट ट्रिक बताया था तो उस टाइम मैंने ये बताया था कि आप लोगों को रेड एम रखना है हेड के जस्ट साइड में जिस तरीके से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ठीक है इस तरीके से एम रख के आप लोग को रोटेशन करना है बट गई इस ट्रिक को यूज करके बहुत सारे बंदे वन टैप हेडशॉट तो लगा लेते थे बट गई कुछ बंदे ऐसे भी थे जो भाई वन टैप हेडशॉट नहीं लगा पाते थे या तो भाई बॉडी पे चिपकता था या फिर भाई बॉडी के बाहर फायर हो जाता था इसलिए गाइज आज की ट्रिक को कोई भी बंदा यूज कर सकता है और आसानी से वन टैप हेडशॉट कोई भी बंदा मार सकता है ठीक है तो आओ आप समझ लेते हैं इस ट्रिक को कैसे आप लोग यूज कर सकते हो और आसानी से वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो तो गई सर इस ट्रिक को यूज करने के लिए आप लोगों को पैर के साइड में रेड एम लाना है जैसे जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट एम आ रहा है हल्का सा ऊपर कर रहा हूँ तो रेड एम आ गया ठीक है रेड एम जैसे ही आता है हम लोग को स्ट्रेट ड्रैग यानी कि सुपर ड्रैग करना होता है बट गाइस फायर करके स्विच करता हूँ तो यहाँ पे हेडशॉट लग जाता है लेकिन अगर मैं स्विच नहीं करता तो यहाँ पे भाई बॉडी लग रहा है या तो भाई फायर हो रहा है इधर उधर ठीक है तो आप लोगों को स्विच करना होगा सबसे पहले ठीक है जब भी आप फायर करते हो तो स्विच और रन जरूर करना है और उसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद इसको और अच्छे से समझा दूंगा हैंड कैम के साथ भी ठीक है सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखो मैं फायर करूंगा फायर करते ही यहाँ पे स्विच बटन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा मैं उसी को क्लिक कर दे रहा हूँ ठीक है स्विच बटन को क्लिक करके रन बटन को वापस से क्लिक करना होता है देखो मैं आप करके बताता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे रेड एम आया और जैसे ही मैं फायर बटन को ऊपर की ओर ड्रैग करूंगा उसी टाइम पे मैं स्विच बटन क्लिक करके रन बटन को क्लिक कर दूंगा जिससे भाई हेड टू हेड लग जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो मैं फायर करा उसी टाइम पे स्विच बटन क्लिक करके रन बटन को क्लिक कर दिया यहाँ पे नंबर वाइज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा अब भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को हैंड कैम के साथ बता देता हूँ तो चलो अब इस ट्रिक को हैंड कैम के साथ समझ लेते हैं यानी कि रेड एम के साथ डायरेक्ट ऊपर की ओर ड्रैग करना होता है तो इसको हम लोग हैंड कैम के साथ समझ लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ जैसे ही मैं जंप करा फायर करने के जस्ट बाद मैं स्विच को क्लिक करके रन बटन को क्लिक कर दे रहा हूँ ध्यान से देखो वही चीज़ नंबर वाइज दिखा रहा हूँ ठीक है स्विच करके रन कर रहा हूँ इससे भाई मूवमेंट भी हो जा रहा है और हेडसेट भी लग जा रहा है तो ये ट्रिक भाई अभी जो ट्रिक बताया ये मिड रेंज और लॉन्ग रेंज पे बहुत ही अच्छे से काम करता है क्योंकि गई देखो मैं लॉन्ग रेंज पे आ गया तो इसमें भी देखो रेड एम आया साइड में पैर के जस्ट साइड में और मैं डायरेक्टली ऊपर की ओर ड्रैग कर दे रहा हूँ तो ईजिली हेडसेट लग जा रहा है ठीक है इसी को मैं पास जाके भी करूँगा यानी कि भाई मिड रेंज पे भी करूँगा तो इसमें भी ईजिली लग जाएगा देखो मैं मिड रेंज पे आ गया अब गए मैं उसके नीचे मतलब उसके साइड में रेड एम लाया और डायरेक्टली ऊपर की ओर ड्रैग करा आई होप गाइस यहाँ पे दोनों ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे यानी कि भाई रेड एम के साथ जो ऊपर की ओर ड्रैग करने वाला होता है ये भाई मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए सबसे बेस्ट होता है लेकिन गई आप लोगों ने लॉन्ग रेंज मिड रेंज तो समझ लिया बट गई सबसे ज्यादा मुश्किलें तब आती है जब भाई बंदा ज्यादा करीब आता है यानी कि जब एनिमी ज्यादा शॉर्ट रेंज पे आता है तो तब भाई बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है हेडशॉट लगाने में यहाँ पर हम जितनी भी कोशिश करें हेडशॉट लगाने के लिए हमारी हेडशॉट नहीं लग पाती हम जितनी भी ड्रैग करते हैं वो बॉडी टू बॉडी ही लगती है इसके लिए भाई हमारी जो हेडशॉट ट्रिक है वो है गई स्क्राउच वन टैप ट्रिक इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वाइट एम रखना होता है इस तरीके से और भाई डायरेक्टली रोटेट करना होता है बहुत तेज़ी से ठीक है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ देखो बॉडी से भाई डायरेक्ट हेड पे ही लॉक होता है यानी कि देखो बाहर एम है ठीक है आप लोग को बहुत तेज़ी से रोटेट करना होता है बहुत ज़्यादा पास में ही करना है ठीक है और रोटेट जब करोगे ना तो अपने आप हेड पे लॉक हो जाएगा कैसे आप लोग करना है हैंड कैम के साथ बता देता हूँ उसके बाद आप लोग को sensitivity and fire button size भी बता दूंगा ठीक है यहाँ पे देखो जैसे ही वाइट एम आया इतने करीब में है बंदा ठीक है फिर भी मैं रोटेट कर दिया बहुत जोर से तो यहाँ पे देखो हेड पे जाके लॉक हो गया अब गई इस सब के पीछे आप लोग पूछते हो सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि मैं हंड्रेड टू हंड्रेड ही रखता हूँ अगर आप चाहते हो तो आप भी हंड्रेड टू हंड्रेड रख सकते हो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा आप इधर उधर भी रख सकते हो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप जानोगे ना आप कितने में खेलते हो ठीक है ना आई होप आप लोगों को सेंसिटिविटी समझ में आ गई होगी अब दूसरी बात जब क्विक अपन स्विच की आती है तो इसको अगर ऑन नहीं करा तो ऑन करके अच्छे से सेट कर लेना क्योंकि भाई वन टैप के लिए क्विक अपन स्विच बहुत ज़्यादा काम आती है ओके अब बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं हैं कि भाई फायर बटन साइज कितने रखें जिससे भाई हमारा वन टैप हेडसेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लग सके तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि फायर बटन साइज कितनी रखनी चाहिए भाई मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि 46 से लेके 55 तक बेस्ट होती है fire button size one tap के लिए और हाँ गए जब भी आप crouch one tap trick use करो तो जब भी एनिमी ज़्यादा करीब आ जाता है तुरंत से आप लोग को क्राउच कर देना है यानी कि बैठ जाना है और one tap headset trick use करना है crouch one tap trick I hope गई आप लोग को red M super drag trick और क्राउच वन टैप ट्रिक समझ गए हो अब भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और हाँ आज की वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हैंडकैम के लिए ओके तो एक लाइक जरूर कर देना मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए राधे राधे